असलकुम कैसे हैं आप लोग मैं हूं हसी बंजुम आज ताज़ा तरीन यू के अपडेट्स दिन है आज 8 जुलाई 2020 और आज यू की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट्स जो कि अनाउंस की गई है गल्फ न्यूज़ के थ्रू कि 10 कंट्रीज़ की लिस्ट यू की गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर दी है कि इन कंट्रीज़ से जो भी आएगा उसको कोविड नाइन्टीन की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट चाहिए होगी यू में आने के लिए बाकी कंट्रीज़ की उनको ज़रूरत नहीं है वो जब यहाँ पे यूएई e में इंटर होंगे तो उन लोगों का एयरपोर्ट पे जो कोविड का टेस्ट करवाना होगा उनको किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से लेकिन बाकी जितनी कंट्रीज़ हैं दस कंट्रीज़ उनके सिटीज़न को यूएई e आने से पहले बोर्डिंग से उनको कोविड नाइन्टीन का टेस्ट करवाना ज़रूरी है उनमें नंबर वन है अफगानिस्तान से जो भी बंदा आएगा उसको कोविड नाइन्टीन रिपोर्ट साथ में लानी होगी और साथ में आपको एंट्री अप्रूवल चाहिए अंडरटेकिंग का फॉर्म चाहिए और आ, साथ में आपको जो हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए चार चीज़ें आपको चाहिए होंगी नंबर वन पे अफगानी लिस्ट में है नंबर टू पे बांग्लादेश के भी ये भी वही सेम है नंबर थ्री पे इजिप्ट e है जिसे मिस्र कहा जाता है उर्दू में और नंबर फोर पे इंडिया आता है इंडिया से जो भी आएगा वो भी कोविड नाइन्टीन की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव चाहिए होगी वापस आने के लिए नंबर पे उन लोगों ने मेंशन किया है ईरान को और नंबर सिक्स पे है पाकिस्तान नंबर सेवन पे फिलीपीन यहाँ पे भी देखें आप पाकिस्तान और फिलीपीन इकट्ठे हो गए हैं नंबर सिक्स पे है पाकिस्तान और नंबर सेवन पे फिलीपीन और नंबर एट रशिया से भी अगर कोई आ रहा है तो उसको कोविड नाइन्टीन की टेस्ट रिपोर्ट चाहिए होगी नेगेटिव उसके बाद है अगर तंजानिया से कोई आ रहा है उसको भी चाहिए और नंबर टेन पे लास्ट पे है USA United State of America से जो भी आएगा उसको कोविड नाइन्टीन की टेस्ट रिपोर्ट चाहिए होगी इसके अलावा कोई भी तुर्की से आ रहा है या कोई भी यूरोपियन कंट्री से किसी से भी आ रहा है उसको कोविड नाइन्टीन टेस्ट रिपोर्ट नहीं चाहिए होगी इन शॉर्ट के सूडान इथोपिया वगैरह इथोपिया जिसे कहते हैं युगेंडा इस साइड से भी कोई आ रहा है तो उसको भी कोविड नाइन्टीन की टेस्ट रिपोर्ट नहीं चाहिए होगी कहा जाए तो ये टोटली सेंट्रल एशिया के सारे कंट्रीज़ को टेस्ट रिपोर्ट चाहिए होगी वापस आने के लिए सिटीज़न को एक्सक्लूड करते हैं नेपाल को नेपाल के लोग बगैर कोविड नाइन्टीन की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के बगैर सकते हैं बाकी अफगानिस्तान पाकिस्तान ईरान इंडिया बांग्लादेश इन कंट्रीज़ को कोविड नाइन्टीन की टेस्ट रिपोर्ट करवाना ज़रूरी है और बाकी जहाँ बात है किसी का इंट्री अप्रूवल जो है वो रिजेक्ट हो रहा है आई हालांकि उसके फादर भी यहीं पे हैं तो हालात की वजह से हो रहा है आपकी एप्लीकेशन को कर रहे हैं अगर आपके फादर यहाँ पे हैं या आपके बेटे यहाँ पे हैं या आपकी बहन यहाँ पे है या डॉटर है और या आपके माँ बाप हैं या आपकी बीवी या खामन तो ये हालात की वजह से अप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही हैं आप दोबारा से अप्लाई करें तो अच्छी जाएगी G D R F A Dubai की अप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट हो जाती है रिजेक्ट नहीं होती नाइन्टी नाइन परसेंट ठीक है और बाकी कोई अगर न्यूज़ होती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी साथ अल्लाह हाफिज़